ナのゲッツアンドターン古い古い古い古いっつのえー、これからこれからこれから授業しよう授業俺もだよ俺も俺も俺もあ元気元気パーフェクトボディマッスルマッスルえー、木村は木村はあ吉村あ吉村あよし吉村えー、何何吉村何オール飲み明けの一芸くー 村じゃない吉村ウェーえええちょっと待ってちょっと待っていつぶりいつぶりえ確か確かあ紙飛行機同好会の新刊ぶりだっけあ経済誌のグループワーク経済誌のグループワークあそっちのうん そっちの吉村ねオッケーオッケー全然オッケーパンケーキ食べたい <laughs> 古いってだから <laughs> えー、じゃあさマーサーが今度さ飲み行こうよ飲み行こういつも吉村どの辺飲んでんのあー西川口あーあじゃあ池袋新宿渋谷とか俺は西荻とか浅草でも全然オッケーダッシュえたくあたく飲みたく飲みたく飲みも全然あり ェーふーシャでーすえ、いついついついついついつっても、ああ、土日土日とかあと、カーキ以外はバイトないから割と俺はいけるわ。あ、つっても、まあ、全然シフトガバガバ、ゆるいから、課金でも全然オッケーサボりじゃねえ、バカ野郎誰がサボタージュだよ、古 <laughs> え何時だよだからえその辺はさまあいい感じにまあやっていこうぜやっていこうぜヘイボーイヘイブラザーふーじゃあさ他に来そうなやついたら声かけといてよあオッケーケースカッチンでふーじゃあ俺教室こっちだからウェイ